十二点半的时候警察会发动第一波攻击。我们今天在这里从九点多守了这么久，就是为了捍卫现在在里面几百个我们的朋友们，在那边守着台湾民主的最后一道防线。所以请大家稍安勿躁，请大家听我指挥。如果待会有随时有任何的状况，请大家听我指挥。 要站在这个地方，我们要启动台湾民主政治的新验。我们只是希望把属于我们的这个国会给拿回来。我们要让代议士们知道，说他们的权利，他们行使职权也是我们赋予他的这个权限。但是今天他要是背叛了民意，要是跟我们对抗，那我们就必须。 不好意思，把这个权利收回来。我们人民站出来，就是我们人民的义务。喂喂，所以，我们今天在这边，台湾才有民主。喂，守护台湾民主。我们需要有强而有力的在野党跟人民站在一起，成为人民的后盾。都对？ 我们知道现在有媒体，他们可能在进行 S N G 的连线。我们要再一次，我们要再一次，在人民的国会殿堂，再一次向国民党喊话，要求马英九总统立刻退回福报。立刻退回我们给马英九先生时间，我们给他一些时间，要求他回应我们。 我们会在这里持续的守候，持续的静坐，占领这个本来就属于人民的殿堂。我们为什么要占领？我必须再重新强调，因为我们现在大一政治的制度已经被国民党给毁坏了，所以我们今天在这里实行人民最基本夺回国会，成为自己代表的权利。这是我们今天在这里的原因再次重申，我们不是暴民，我们只是在践行我们应该拥有的权利。 夺回国会，这场行动已经是国际性都在关注的议题，各国的媒体都在关注的议题。而刚刚我们也见到香港的朋友，刚刚我们也看到香港，包含专上学联的同学们，他们刚刚也在疯狂的转我们的讯息，因为他们也将面临到战中这场运动，所以我们这场行动某种程度上也是跟香港相互呼应，对不对？ 我跟下面的朋友们说，现在台湾的学生已经走在你们前面了，你们中国还没有到你，台湾学生已经占领了立法院。这立法院本来是人民的场所，像刚才费凡讲的，是人民的天堂，给国民党搞到乌七八糟，变成出卖人民的殿堂。 所以，我们把它占领下来，把他们抢回来，这是一种正义的行为。抗争是基于和平、非暴力的原则，所以任何人尝试夹带这些东西，我们必须把它找出来。我们不会允许任何人使用这样的东西，不管是汽油还是刀械。所以，拜托大家，请各位朋友。 还有纠察队的朋友也下去寻一下，看看有没有发现任何可疑的物品。现在场外在济南路上有一千人，青岛东路有五百人，这里面的伙伴也超过五百人。退回福茂，退回福茂，捍卫民主，捍卫民主，继续暂停一场，然后不做离开的状。十分钟后我们会执行强制执行，希望各位同学为了你们的安全。 为了你们未来的幸福，望能够。 第一点，警察立刻退出国会。警察立刻退出国会。马英九向全民道歉。马英九向全民道歉。嘉下花将嘉义下台。第二点，立即退回服贸协议。立即退回服贸协议。第三，迅速完成两岸协定签署条例的立法。 在在此之前，暂停所有两岸协商与高层对话！我们还是要必须再重申、再强调一次，我们今天的行动，有很多媒体可能会认为这是一场暴力的行动，或是很激进的行动。我们要再一次强调，我们的行动一点都不暴力，一点都不激进。我们的行动正是因为国会在国民党党团的委员。 操控底下，他们的威权不批的这种刑事审查情况底下，践踏台湾的民主，践踏台湾的民主程序。所以，我们今天占领国会、夺回国会的这个行动，只是恰好把这个属于人民的国会，本来就属于人民的国会，夺回到人民的手中。 生进去立法院这件事情，虽然就是有很多媒体觉得这是一件很不理性的行为，可是我觉得就是因为没有适当的管道可以让我们，就是就是呃，没有适当的管道让我们可以宣宣泄这些情绪，或者是说可以表达出我们的诉求，所以他们才会用这种比较激烈的方式。可是这种激烈的方式并不是说要就是去伤害某些人还是怎么样，所以我觉得。 呃，更何况，我觉得有些就是比较，呃，比较一些比较轻松的媒体，可能会刻意的去抹黑，就是学生或是什么的。我觉得这样是非常，呃，就是非常不理性，就是已经失去新闻它应该有的客观性了。我觉得它应该要从多方面的角度来报道，不是因为，不是应该就是一昧的抹黑学生这样子。身为一个公民，我觉得我必须要来见证跟参与，就是民主的运动。 那不管就是福报这件事情，它有在商榷。它不管是从 GDP 的方面，或者从各种方面来看，它可能证据性有在商榷。但是这件事基本上它能够如此被当权者就是顺利的这样通过，它就是一件不民主的事情。那我觉得身为一个民主建国国家的公民，必须要来了解。那我是想来，我觉得主要原因是我想要去自己去见证到底这件事情是不是媒体上讲 或者说网络上可能有各种立场的人去做自己的解释，或者是自己的立场的辩驳。那我想要亲眼来看，自己亲眼来体会，亲眼来听这演讲，来就是呃参与这样。其实我本身是艺术工作者，所以蛮常去内地去做一些技术交流。然后因为去做的层面是比较高级层次的，所以他们都遇到一些比较低阶的，然后我就会遇到很多内地的呃人，们，然后就会觉得说他们的东西其实是。 我觉得他们就是很有钱，然后做事情都比较粗糙这样子，然后我觉得这也是大家都知道的。对，那如果你去把他们，这种，他们能力就是很够，就是什么都有，但是没有没有技术资源。那如果把这个服务贸易，把我们的一些就是我们原本的一些劳工的工作都交给他们去做，那我觉得更多是一个大吃亏。而他们很多呃学者说，哎，也许我们高级的人士可以去那边去做一些技术交流啊什么之类的，但是我觉得这不是一个。 常态，因为我知道在那边自产啊或什么都是要，就是大陆人吃食，你根本没有办法去做出你自己一个的东西。对，你就去那边的话，你只能就是做一些呃像讲的，那个台劳对这种。对，所以我就觉得，如果这种服务服务的这个贸易，其实是不太不太合理，而且它是黑黑箱的一个。我觉得大家台湾七十几趴人民的一个权利，就直接被他所强制要过去。那我觉得这个是一个。 不应该，我觉得光这一点就已经是可以让大家，为什么选民现在站在这里很生气？对，因为服贸这个东西，你也好不好，你跟大家去好好说，让你就是一个一个几年的去一个劝导，或者什么，这是一个是正规的。我觉得人民就要走的正规，我们是民主社会，我们不是这样做。